qo'lga otib yana telefonlardan Halk olgan xalq so'rayapti bizdan erkinjon nima bo'ldi xabar olmay tashlab qo'ydilar shu odam borib xabar olinglar deb manga qancha insonlar yozyapti menga ham hozir yuzta telefon bo'ladi hozir obed qilgani kirgan joyimizda ham erkinjonni biz taniymiz deyapti baliqxonaga kirdik hozir obed qilgan baliqxonaga o'zi ayting baliqxonaga o'zi erkin o'rinchi taniysilarmi deydi man aytdim ukam bo'ladi shu insonlardan ketyapman hozir dedim lekin bizni tanimadi sizni taniyapti qancha qancha oilalarga yordam qildingiz hali ko'p insonlarga kerak ukam man xursand bo'ladim erkinjon mana yaxshilik sari уже qadam bosmadan sanjar akaga qo'lidan kelgancha uylar qurdi qancha qancha shu oilalarga xursandchilik olib keldi orada tuppa yo'q bo'lib qoldingiz уже unisi bunisi mandan so'rashni boshladi bir orada banchada video qildingiz ozib ketdingiz pedalada chiqarmani o'rdida shu bo'yicha jim bo'lib ketdi o'zimizda infeksionda yuribdi keyin anavi qildi namangonga ketdi shu bilan nega man ikki ming o'n to'qqizinchi yig'ilganimizda ham ishonsangiz bir ellikta odam yozdida erkin o'rgunovich kelmadimi erkin o'rgunovich qani nimaga erkin o'rgunovich yo'qdi ham sizni bolelchiklaringiz hammamiz oramizda borda hmm. avvalambor assalomu alaykum mani ko'rib turgan aka ukalar opa singillar yori birodarlar uzoqda yaqinda tomosha qilayotgan aka ukalar nima deyman Mükem yorgam gerek. Yani şu çapayıptan beri hakikaten hayat, hayatta olmayatken eken biz ham hozir hozir paytda hani şu oturduğu boshqa qildik ne ilacı da biz Şun tushuntirganimizdan keyin mana shu videolarni olishga qaror qildik kadr orqasida turibdi keling oybekjon aka olib keling nima u yashirin kelmaniki siz akangizku qadrdon akangiz to'g'rimi keling manga oldimga bilaman ukam mana biz bor bilaman shuncha odamga yordam qildi lekin har qachon yordam so'ragan yo'q lekin yordamga muhtoj shu ukamiz hech qanday to'shakka mahlanib qolmasin to'shakka mahlanib qolsa hech kimga nima qilmaydi bu kamni ko'pchilik taniydi ko'pchilikka foydasi tegadi endi oybekjon ukamiz aytdi hozir bir dollardan tashlasak ham mana shu ukamizni hayotini biz saqlab qo'ygan bo'lamiz ertaga kimgadir foydasi tegadi shu inson ukamni man o'zim kanamda ham aytganman har doim mani ikkita ukam bor chustda bitta mana oybekjon bittadan man erkinjon aytganman mana proyektlarda ham birgalikda yonimda turgan har doim mana sanjarbek proyektda ham birga yonimda yurgan inson hozir mana qancha odamlar yordam qilgan o'zi hozir mana yaxshi insonlar ko'magiga muhtoj kimni qancha imkoni bo'lsa shu bir dollardan bo'lib tashlasa mana shu bolani saqlab qolgan bo'lamiz chunki bu xalqimizga hali kerakli insonda bu to'g'ri endi kimlardir mana misol uchun tilamchi deyishi mumkin lekin to'g'risi mana shu ukamga yordam kerak kim mani qanaqa tushunsa tushundi endi ko'z ochib qarab tursak ham bo'lmaydi gapini o'ymaysansan assalomu alaykum barcha to'g'risidagi gapiroman erkinjon hozirgi paytda ancha cho'kib qolibdi to'g'risi gap umuman hozir hech narsani o'ylamayapti boshqa qilmayapti hattoki mana shu holatga tushib qolgungacha hech kimgina kimki ko'chaga kelsa ham onalar aytyaptilar kirgizmagan buni sababini hattoki mana bizga ham aytmayapti erkinjon biz yoningizdamiz xudo xohlasa bizni judayam ko'pchilik insonlar shu paytgacha qo'llab kelgan va sizni ham qo'llab kelgan kuch birlikda imkoniyati borlar yordam qilsa imkoniyati yo'qlar duo qilinglar bir iltimos bizni xotamizga qo'shilib qolsin insonni birinchi o'rinda bu sog'liq sog'liq bo'lmasa to'g'risi ko'zga hech narsa ko'rinmaydi lekin hozir mana erkinjon mana telefoni bor mana shu telefonlarni chiroyli qilib shu yordamga muhtoj odamlar oldiga borib mana shu telefonda syomka qilardi hozir mana telefonlarni o'chirib qo'yib telefoniga ham tushib bo'lmaydi oxiri mana oybekjon ukamiz anaqa shunaqa ekan man aytdim onalar bilan man gaplashdim man toshkentda ekan desam kelibdi man kecha gaplashdim mazasi yo'q ekan uyga hech kim kirgizmayotgan dedi biz kiramizu mana mansurbek oybekjon mana oybekjon va shogirdlar bilan mana zoirjon birgalikda keldik ko'pchilik hech narsa emas mana shu erkinjon ukamiz uchun man so'rayman sizlardan yaxshi insonlardan shu paytgacha qo'llab kelgansizlar bundan keyin bir qo'llasalaring ko'pchilik hech narsa emas toma toma ko'l bo'lur deydi biz bir bo'lsak mana shu ukamni oyoqqa turgizsak hali bu xalqimizga mana shunaqa qiynalgan oilalarga hali bu inson kerak hali hali bu inson qiladigan ishlari ko'p onasini ham qancha qancha orzulari bor onasi bilan o'zlari yashaydi bilmaydigan insonlar uchun mana shu yerda mana erkinjon to'y qilaman mana shu xonada to'y bo'ladi mana shu kelin keladi onajonga qaralashadigan deb qancha mana uylarni anaqa qildi remontlarni qildi boshqa qildi hali hozir uy joyi hech narsa ko'zga sig'maydi to'shak ham ham yurolmay ham qoldi majburligim rost ha majburligimdan majburligimdan demang xudo demang yaxshi insonlarku erkinjon to'g'risi to'lib ketdim man chunki man erkinjon bunu kanka holatda ko'rmaganman ben. Sağ görmedim. hozirgi paytda endi so'rayotgan bo'lishinglar mumkin qanaqa holatda nima bu e, yotib qolgan deyishinglar mumkin уже e, bir necha oydan beri e, har bitta o'sha больницalarga borilibdi namanganga borilgan toshkentga borilgan juda ko'p joydan уже qaytarib yuborilibdi hozir oxirgi variant shu qon quyilar ekan shunaqangi degan nimalari bor ekan oshqozon hozirgi paytda ishlamayotgan ekan o'shani hisobiga shu ichaklardan va boshqa narsa hech narsa yeyolmaydi hozirgi paytda hech narsa faqat suv faqat mana shu suv va u ko'ryapman adashmasam shu kashani yeyapti shuning uchun e, hurmatli obunachilar va hurmatli bizni ko'rayotgan tomoshabinlar e, to'g'risi gap bir dollar o'tkazmanglar shunday ko'rib o'tkazib yubormanglar sizlarni iltimos imkoniyati yo'qlar bir telegram whatsappdagi bir tarqasalar shu bitta inson ko'rsa shu sizlar tarqatgan shu gruppalarga tarqatsalar shu bir inson ehson qilsa siz ham ehsonga sherik bo'lasiz bu aniq o'sha sizlardan bir iltimos xudo xohlasa yana biz uch to'rt kun yana kelamiz oybekjon yana kelib qolaversa shu bizni ko'rib turgan blogerlardan bir iltimos ushbu rolga befarq qolmaysizlar degan umiddaman xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi ukam insonni birinchi yutug'lik bu tiriklik tiriklikka narsaga erishsa bo'ladi lekin orqaga ko'ngilni cho'ktirmasdan orqaga qaytish yo'q man yolg'izman deb o'ylamang mana biz bor og'aynilaringiz bor do'stlaringiz bor qolaversa mana uzoqda yaqinda ko'rgan obunachilar bor xudo xohlasa xonadon to'y bo'ladi xudo xohlasa xudo xohlasa hamma ko'ryaptimi syomka qilyapsizlarmi assalomu alaykum ahli youtube sizlar bilan man oybek qosimov va erkinjon o'rinovich hozir endi shunaqa vaziyat bo'lib qoldi erkinjoncha gaplashamiz endi kim erkinjonni tanimaydigan bo'lsa erkin o'rinovich deb youtubega yozsalar ham chiqadi to'g'risi erkinjon shu paytgacha hech kimga indamayotgandi bor pulini ko'ryapsizlar mazasi yo'q o'zi youtubeda ko'rsalar ham do'mbalab oladi bu to'g'risi hurmatchi edi ozib bo'pti no hozir bor pulini hammasini sarf qilindi biz ham harakat qilyapmiz no bilasizlar kasallik oshqozon oshqozon kasalligi oz jicha pul pul bilan ish bitmayapti jicha ko'proq pul kerak bo'lyapti shuning uchun ham biz bu bola bloger juda ko'pchilikka yordam bergan ko'pchilikka foydasi tegadi inshaalloh sizlarga ham vaqti kelganda balkim sizni akangizga ukangizga xolangizga kimgadir shu bolani foydasi tegadi sizlardan ham iltimos qilib so'rayapmiz erkinjon unamovdi to'g'risi majburlab aytdi yo'q shuncha odamga yordam berding san hali bu dunyoda qiladigan ishlaring ko'p bizni bekordan bekorga olloh shu ag'imizdan bag'imizdan e, tepkilab bo'lmasa ish ko'p bo'lsa ham hammanikini lekin mashaqqat hammamizga yig'ib berdi hammamizni olib keldi mashaqqat hech narsani hikmati bo'lmaydi e, hikmatsiz bo'lmaydi hamma narsani chizilgan qilingan demak e, shu video chiqishi kerak edi sizlardan bitta yordam kerak emas ellik dollar yuz dollar besh yuz dollar e, o'zingiz qiynalib olishingiz kerak emas lekin bir dollar pul uchun hech kim qiynalmaydi bir dollar pul hech kimni og'irmaydi bir dollar pul hech kimni e, bir dollar bo'lmasa ham ellik sent hech narsani qilmaydi hamma narsa kuch birlikda siz mana shu bolaga yordam bersangiz bu bola kelajakda sizni orqangizdan juda ko'p odam ya'ni savob ishni shu bolani qilayotgan savob ishiga ham sizlar har birlaringiz sababchi bo'lasizlar o'shaning uchun sizlardan iltimos kim bir dollar bo'lsa bir dollar E, 1 dollar olmasa ham 50 sent, 50 sent olmasa ham 500 so'm. 500 so'm, 500 so'mdan har birimiz obunachimiz. 500 so'mdan yeydigan bo'lsa ham shu bolaga kerak. Pülde bilasizlar, köpü bo'lmaydi. Kasal odamga pulni köpü bo'lmaydi. Pulni ko'p, men aytdim, sen kerak bas yo'q aka dedi, yo'q. Necha pul bo'lsa ham pul yig'aylik. Oyoqqa turib ol, o'sha semiz erkin o'rinishni qaytarib ol. Qolgan pulni men qat'iy hisob kılışını men yorum topib beraman. lekin hozirgi kunda kim yordam qilaman deyayotgansiz hammalaringni iltimos mana endi e, to'g'risi man ko'nglimcha bo'shlik bo'lsa man pozitivni ko'proq yurishga harakat qilaman и doimo erkinjonga aytaman Biz doimo pozitivda xudo xohlasa erkin o'rganish bilan ham yana alohida video bo'ladi и sizlar kuzatib ham borasizlar e, bir haftada kelib yana video man aytyapman realniy gapiryapman bu bu dunyoda qiladigan ishimiz ko'p hali mani bekorga tepalab shaqqob olib yo'q demak qiladigan ishimiz ko'p tanjonlar sog' bo'lsa hammalaringga rahmat doktorni iloji bo'lsa hal qilib telefon qilib yo'lga chiqarish hmm. hal bo'ladi ishqilib bo'lmaydigan ish katta qilsa bo'ladi iloji abdullohbek xudo xohlasa siz ruhiyatni ko'tarib duhni ko'tarib eng asosiysi shu ruhiyatni ko'tarsagina e, oyoqqa turadi realni ko'rib turibman to'g'ri siz o'rningizda boshqa odam ham bo'lsa u tushib ketadi shuncha harakat qildik ikki oy tushunib o'tib uch oy uch to'rt oydan beri harakat qilaverasizlar ekan lekin e, natija qiyin bo'lmaguncha qiynalasiz bu hayot hammada tushadi bu normalniy holat bizada ham o'n marta lekin e, bitta narsani manga biladida mani bilasiz biznesni ichida yuraman pulni ichida yuraman kfcni egasi oltmish sakkiz yoshda bir ming oltita odamni eshigini taqillatib chiqqan pul so'rab lekin oxiri xudo berganda so'raganingizni beradi so'raganingizni beradi biz hammamiz so'raymiz mana shu bolalarni obunachilar ham pul beraman desa ham hech bo'lmasa duo qilishadi faqat siz ham bizga yordam berishingiz kerak bo'ptimi ruhiyatda kelishdik a давай bu boshqa gap e, motivatsiyani to'lasini beramanmi bir haftadan keyin kelaman aytib bering natija kerak oyijon bag'i sizni regulirovkada bo'libdimi hamma narsa ichirisiz hal qilamiz san jiyanni kartasini qo'yamiz endi oddiy отравление deb o'yladik yorada qo'l qoldi bir oy bir yarim oy qo'l qoldi Men telefonga yana smsga javob berdim sizdan aloqa qilisha olmadingiz keyin man bir keldim bir keldim kelsam ahvol o'ta jiddiy toshkent ketmaslarga oldi shu bilan toshkent ketdilar keyin muxtorjon bilan ko'rishdik muxtorjon bilan nurdinxon aka endi bularni больницаga olib borgan ko'proq keyin ha shunaqa pul kerak bu yerda oshqozonlarida katta problema endi man bilmayman qanaqa kasallik lekin o'zinglar ko'p turibsizlar agar kundan kunga ozib cho'kib boryapti qanaqa to'lishganini qarang ko'lam hmm. ketmay qoldimi qo'llashni ko'rib ketib yurgan ketmayaptimi ko'lam o'tkazib beryapti hozir qonni qanaqa qo'yadi endi qonni qo'llab qo'yadimi toshkentdagi doktor aytdi hozir oybekjon chaqirish kerak bo'lsa o'sha doktor bilan gaplashib oybek qosimov Yavaş et devam et devam. Tezleştirmez gibi olmuyor da. Biraz YTG'si yaşı burada. YTG okkesi yaşı burada. Fancık değil, müzikinci yaşı burada. Çakır ile mi olsan? Çakır silahı var mı? Doların kartı. Manda var işte, işte o. Uzayı bir koyamam. onalariga berib xolam <laughs> xola nimaga tushunasiz o'zingiz yo'q berib qo'yaman endi misol uchun o'zim qilaman oyijon endi sizdan jichibchi kanalingizda yig'ishtirib turib turib erkin o'nokichga yordam qilasiz mana shuni pulni regirovkasiga hisob kitobga yetishga naqd qilishga qancha pul nima qilishdi doktor keldimi kelmadimi yana qancha yetmay qoldi o'shalarni pulni shu berib kanalda o'zingizni kanalingizda ko'rsatib borsangiz biz o'shanga qarab harakat qilaveramiz qancha qancha odamlarga qo'limizdan videolar chiqaryapti ko'pchilik yordam qilyapti aka turib shuncha pul bir keldi xolos hech iloji bo'lsa bugun chaqiring to'g'risi ko'p borib yig'lamayman lekin mana shu ukam o'zimni eng yaqin ukam mana voybejon biladi rossiyada ham misol uchun peterdan birga yurganmiz ashyoqda misol uchun bu erkinjon bilan biz tanishmasimni oldim akam akam akam deb yurardi to'g'rimi borsam unaqa podarka qilaman kamera podaga qilaman telefon jo'natishim kerak bo'ladi keldik mana gaplashdik aka uka tutindik mana birgalikda mana e, ko'pchilik ko'rgan boshida mana sanjarbekni oldiga e, kelmasdi bo'lmaydi amaliyotda mana doktorga olib bordik boshqa qildik endi o'z yordamiga muhtoj chunki ko'pchilik hech narsa emas hut deydigan bo'lsa xudo xohlasa ikki uch oydan keyin oyoqqa turib xudo xohlasa yana o'zini kanaliga chiqishni boshlaydi xudo xohlasa hmm. o'sha sizlardan bir iltimos qo'llab quvvatlab turinglar imkoniyati yo'qlar bir duo qilsalar duoda ham ish katta bizni ko'proq musofirda yurganlar ko'radi musofir duosi ijobat deydi bitta duo qilsalar shu ukamiz bizni qatorimizga qo'shilib qolsa baholamayman yotishini hech kimni farzandi hech kim kasal bo'lmasin sizlardan bir iltimos lekin erkinjon ukamiz biz yordam so'rab chaqirgani yo'q biz o'zimiz keldik mana shu oybekjon ukamiz chaqirdi chunki kundan kunga soni boryapti bular aytdilarki keragi yo'q hech nima keragi yo'q dedi ikki oy ikki yarim beri shunaqa qilib yashirib yotgan ekanman ilojsiz bo'ldi bu narsaga chunki odamlar ko'p odam ko'radi man o'zimga kuniga yigirmata telefon bo'ladi erkin o'rinovich qayda nima bo'ldi nima deb javob berishga hayronman uylarda davolanyaptilar desam ko'rsat deydi iloji yo'q u narsani juda ko'p odam telefon qildi u лично manga ko'chada ko'rsam so'raydi har na duo bo'lsa ham duoda gap katta aka hmm. har bitta mana nechta obunachilari bor nechta bularni kuzatadiganlari bor shuncha odamlarga yaxshilik qildilar endi o'zlariga kelganda yashirganlari bu manimcha noto'g'ri shuning uchun Aylazlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ushbu to'likatni farqomislar degan umiddaman. Uzr so'rayman, to'likatdan yig'ladim chunki o'zim ukam. O'zim ham ukam bor, mashlar ham ukam, Mansurbek ham shogirdim, ham ukam, Oybekjon ham. Bu ham yonimda yurgan inson meni o'rnida to'shakka mixlanib qolsa, men ko'chada bemalol yurolmayman. Shuning uchun men to'lib ketdim azizlar. Sog' bo'linglar.